ассалаумағалейкум алейкум қазақ елі қайырлы түн бүгінгі мына видеомды жазып алып жарияламасам фейсбук парақшамда соңғы кездері ылғи бұғаттайтын болып жүр бүгін 25 бесінші қаңтар сәрсенбі күні түнде осы жазып отырмын негізгі тақырып ол мына өзі 19 қаңтар күні осы президент Тоқаев төменгі палата парламенті сенатты таратты оны бәріміз білеміз Аяғасынан астынан апыл ғұпыл ешкімге ескертпей және де 19 наурызға белгілеп отыр парламент сайлауын тура 19 наурызда оның президенттік таққа отырғаны төрт жыл толады тура енді бұл сайлауды енді өзі ары беріден кейін оны мамырдың аяғы ма июньнің басыда бола ма дегенде жорамалдар айтылып жүретін ана егін науқаны біте сап бірақ бұл да асығып отыр бір жағы бұл парламентке де сенімсіздік білдіріп отыр ол ана оппозициялық бағыттағы белсенділердің арасында импичмент жиі көтеріле бастады ары беріден кейін бесінші қаңтардағы митингіде резолюцияға да ол кірді импичмент жайлы ол бәрібір өтпейтін еді дегенмен ондай талап қойылу керек еді әрине және де ол талап анау алғаш ол бірінші қыркүйекте президент және парламент сайлауы өтеді дегенде сол кезден бастау керек еді бірақ бірде бір сол партия құрушы азаматтар біреу де соған баруға дәттері шыдамады әртүрлі сылтау айтады олар оны қарамайды қабылдамайды деп а бірақ өздері соны күн тәртібіне қоюға біреусінде де дәті шыдамады біріншіден қою керек қой ондай нені енді бәрінің есіл дерті мына партиямызды тіркесе сол парла, парламент таратса ә, сол парламент сайлауын жеңіп аламыз содан кейін тоқаевты кетіреміз енді тоқаевты соншама ақмақ санағандарың ба сонда әлде өз өздеріңді алдау ма жұбату ма білмеймін енді ә, сондағы мысалға қайсы тіркелді оппозициямыз деп жүрген біреусі де тіркелген жоқ алға қазақстан тіркелген жоқ ә, демократиялық партия тіркелген жоқ ә, ел тірегі тіркелген жоқ ары беріден кейін Э, болат әбіловтің біздің таңдау тіркелген жоқ э, ана ары кейін санжар боқаевтікі де тіркелген жоқ тек қана ана билікті ешқашан сынамаған соның ағына жығылып жүретін әйтеуір бір түзетулер бірдеме ендіреміз деп жүрген ана республикалық партия мен ана азаматхан әміртайдың байтақ партиясы ғана тіркелді ал енді соған ал қалғандарыңа не сол мажоритарлық 28 ба 29 ба біреулер 28 біреулер 29 орын дейді соған ана бір сүйек тастағандай бір бірін кеміріп жесін деп сондай орын тастады ал оған өздерінің ә, билікшіл кандидаттарын өздерінше халыққа танымал деген бірақ Тоқаевты жақтайтын кандидаттарды бәріне жібереді міндетті түрде бәсекелестікке және оларға ақпараттықта қаржылай да барлық көмек көрсетеді и жергілікті нелерден де жан жақты қолдау көрсетеді ғой ал мына қалған орынға белсенділер бір бірімен қырылысып бір бірін жесін деп осындай не тастады ал енді содан не ұттыңдар мысалға егер осыдан 5 ай бұрын күн тәртібіне қойылғанда бір қандай болса да бір нәтиже болып қалар еді оны ана бүкіл Қазақстан тұрмақ бүкіл жүзі білер еді оппозициялық күштердің және парламентті күн тәртібінде қандай мәселе тұрғаны енді оның бәрі артта қалды одан кейін мына қаңтар оқиғасы соған байланысты бәрін ұмыттырды бұған дейін қаңтарды көтерді соның нәтижесін енді ана прокурордың несі де бәрі ұмыт қалды енді бәрінің есіл дерті осы ә, тастаған сүйек сол 28 ба 29 депутаттық орынға таласамыз деп енді жөн болсын енді енді э, басқаларына не дейміз мысалға соны көтермеген қазақта не бар ғой мақал бар ғой қарғайын десем жалғызым қарғамайын десең жалмауызым деп ал енді осыған жеттіңдер енді э, ешқандай мақсатқа жетпедіңдер ә, біреу де тіркелген жоқ бірде бір партия и тіркелмейтін баяғыда білген сонда да қоймай жүр мысалға Э, жасар аллағамыз енді 13 рет барамыз деп одан не шығат, сол оданша енді жарайды мына сол тастаған сүйегін енді одан оған күресуден де мысалға бас тарту керек пе екен енді енді басында олар соған қатыспаса тегі жақсы мысалға билікке олар өткізіп алады мына тек қана революция деп жүргендер қазір көбейіп кетті енді оны революцияны бір алла ғана біледі мысалға ол болатыны анық егер осы билік осы қалпында осы саясатын жүргізе берсе ол міндетті түрде болады төңкеріп тастайды бір тағы осы қаңтар қаңтардан арман көтерілу әбден мүмкін себебі бұл жүйенің өзі ә, тығырыққа тұйыққа тірелген жүйе ғой бұл ішқадан бұдан шығатын жол жоқ бұл міндетті түрде егер осы жүйе өзі ә, былай мәжбүрлеп таратылмаса онда соған алып келеді ал енді э, қазір сол 28-29 орынға э, алды түсіп кетті мысалға не жарияланбай жатып ана думан Карым, арайлым назарова динара э, егеубаева одан кейін ә, кім әлнұр ильяшев оларға ана ринат зайтов қосылды бір жағы оларды даттап жатыр бір кейбіреулер Оны несіне даттайсыңдар мысалға жолдары болсын деу керек енді құры босқа олармен тайталаспай бұған дейін тайталасып келді мына партиялардың бәрі тіркесін тіркесін біз парламент сайлауын жеңеміз деп тіркемейтін біліп тұрса да ал енді ең болмаса мына 28-29 орында құры босқа беріп қоясыңдар ма енді сендер де шығыңдар сол 28 бір біріңмен таласпай ең болмаса бөлісіңдер мысалы қанша 28 округ ба соған шығып енді ең болмаса бір енді қаншау жеңіспен аяқталады бір құдайға аян ол үшеу бола ма бесеу бола ма мүмкіндігінше көбірек болғаны дұрыс қой ең болмаса парламенттің трибунасында мына халықтың осы оппозициялық күштердің сөзін сөйлейтін адам өтсе оғанда да не қылуға болады ғой құдайға қой айтуға и ең бастысы ненің санаулы азамат бұл әрине олар ішқандай, нені шешпейтін шығар шешпейді де оларды э, не қылып тастайды ғой э, әрбір ұсыныстарын жоққа шығарып ал енді өздерің сол қалап алған дүниелерің соған шығыңдар енді күреске Оғанда да деп енді байкоттан не шығады мысалға Байкот болу керек міндетті түрде бірақ белсенді байкот. мен соған шақырамын белсенді байкот. егер кандидаттарыңды қоймасаңдар ең болмаса бақылаушы болыңдар осы оппозициялық күштердің кандидаттарына ә, үлес қосыңдар соларға дауысын ұрланбас үшін мен соған шақырамын ә, мына жасарал ағамызға мысалы алға қазақстан ол несіне ана ә, мұхтардың ана ә, 19 мамырға көтеріліске шығыңдар билікті төңкеріңдер деп енді ол халықтың ә, көтерілуі ол ешқашан ана біреудің шақыруымен болмайды ол өзі ол пісіп жетіледі ол қаңтар өзі пісіп жетілген кезде болды ол кез келген сылтау ол болар еді ары беріден кейін ә, мына газ бағасы жаңа өзенде қымбаттамаса да ол міндетті түрде болар еді ол өзі пісіп жетілген кез болды алматының өзі соған дайын тұрған болатын ана үші күні бүкіл ана мықты деген белсенділердің бәрі қамауға алынды, бәрі. Қамауға алынды немесе үйлерінен шығармай қойды. А сонда да басталып кетті. Онда санаулы бір белсенділер қалды. Ә, Жанболат Мамай тағы бірлі жарым. Болды, қалғандарың бәрі ә, қамауға алынды. Ана кімнің арон атабектің қырқына берілген астан кейін а, сол қырқына жете алмады Көп деген, біз өзіміз жете алмадық екі тәуліктегі төрт машина үйден шығармай тұрды бесі күні бірақ қалаға жеттік мысалға ал енді мына 19 тоғызына ана ә, енді бұл шектен шыққан мысалға әрқайсысына ә, бұрын 25 миллион деп еді енді 50 миллионнан ә, ол соншама ақша тарататын кім мысалға оны бір емес бірнеше рет айттым ол мысалға ненің қазынаның ақшасын тарататын оның ешқандай құзырында ондай несі жоқ ол ары кейін қылмыстық іс болады ол оданша неге шақырмай ма мына белсенді байкотқа, нені сол кезде ол сылтау болады егер бұлар сол кезде дауысты ұрлап жатса сол дәлелденіп жатса дәлелденгеннен кейін халық ашынады ақыры бостан босқа ой-бой, мұхтар Аблязов бізге ақша береді екен деп ә, елдер жүгіріп кетпейді ғой олар баланы кәмпитпен алдаған сияқты ғой мысалға ол ұят нәрсе болады ол и және де ә, тағы да бір емес өткенде де бір айттым ана ұлттық қорда 90 миллиард деген ол жалған ақпарат қой жалған ақпарат ондай ақша ұлттық қорда жоқ алтын валюта қоры 32 миллиард қана қазір. Ал бүкіл ұлттық қор 53 миллиард қана. Жаздың ортасында 53 миллиард. Қазір одан да азайып кетуі мүмкін. Себебі көп ақша желініп кетті соңғы жарты жылдықта. Мына бірінші қаңтарға қарсы мәлімет жоқ қанша ұлттық қорда қалғаны. 53 миллиард деп қояйық мысалға. 53 миллиард қайда 90 миллиард қайда 90 миллиард ешқашан болған жоқ Қазақстанның ұлттық қорында ең көбі 74 миллиард болған ол 14 жылы болды 14 жылдан бері жылда кіріс кіреді оның бәрін ұлттық қорға тағы қол салып желініп келді азайып жылдан жылға азайып жатыр сондай нені несіне таратады мен білмеймін мұқтарды. бұдан артық э, та сынауға болар еді бірақ қазір ана не қылғым келмейді мысалға араға бір не салып әсіресе э, соған әлі сенетін жақтаушыларына оданша э, белсенді байкот бақылаушы болуға шақырам. Араларында сол депутат орынға таласам дейтіндер шығып жатса, неге шығармасқа? Осы 28-29 орынға тайталасып көріңдер, ең болмаса бір трибуна болады. Құры еріктерімен беріп қойғанша. Олар ана э, қазір қажет қылмайды. Э, бұл заңдастырамыз, не қыламыз дегенің керек емес қазір оларға. Онсыз э, осы таратылған парламентті онсыз да былтыр ой екі жыл бұрын мұхтардың несімен легитимизация жасадыңдар ғой мысалға ақ жолға дауыс беріңдер деп ал енді ең болмаса мына неге нетпейсіңдер ма осыған қатысуға бәрін шақырам барлығын ана ә, кімдердің мына думанды арайлымды ә, динараны Э, сынап керегіне мысалға тырнақ кіріз кір іздеп мысалға ондайлар да бар мысалға э, тілінен қағынып бірдеме айтып қалса соған жармасып а бірақ олардың да еңбегін не қылу керек елеу керек қой олар мысалға шындықтың қаңтардың шындығын ашуға үлкен еңбек етті ғой мысалға мұнда көп бәрі де еңбек етті мысалға Э, ана сәрсенбаев ағамыз мысалға э, үлкен еңбек жасады мысалға э, кезіндегі бал, марқұм балташ ағамыз еркін рақышевты жасаралдың өзі де комиссия құрды басқа да азаматтар мысалға мына блогерлер блогерлер ана қаншама блогерлер еңбек етті мына қойшыбек еңбек етті қойшыбекті атағана қазақ кезектегі абзал да қаншама мына қазіргі билікті сынап солардың артын ашып мысалға бұлардың бәрін еңбегін елеу керек и бір бірін ана артын қазбалап бірдеме ә, неше түрлі айдар тағып оның керегіне қазіргі кезде мына билікке қарсы кім болса да соны қолдау керек ең болмаса біреу болса да өтіп кетсін деу керек қой мысалға біреу өте ма бесеу өте ма үшеу өте ма он өте ма он бес өте ма жармысын алып қоюға мүмкіндік болатын шығар әрі беріден кейін мына тек қана алматылықта белсен ә, не емес ана э, не деуші еді ана бақылаушы бақылаушы астанада шымкент тараз қызылорда семей өскемен э, шама келгенше атырау маңғыстау орал ақтөбе осылардың бәріне бақылау и сол жерлерден оппозициялық азаматтарға қолдау көрсету керек қой соны ұйымдастырып және де мына қалталы ақшасы бар бизнесмендер осы бақылаушы болатын ә, белсенділерге сол не кезінде осы сайлау науқаны кезінде көмек көрсетсеңдер соған ақша бөлсеңдер мына Э, қазір менде ешқандай мәлімет жоқ мына сайлауға қанша миллиард бөлгенін президент компаниясының да асырып жіберген шығар ол бәленбай э, ондаған миллиард доллар ондаған миллиард емес бұған ең болмаса ә, бір ондаған миллион доллар шығаруға э, қолдарыңнан келетін шығар мысалы ең болмаса сол бақылаушылардың э, ішіп жейтін тамағын жолын ажыратуға солай жұмыс жасасаңдар дұрыс болар ма еді ал егер қазір тағы да бір біріңді арттарыңды қазып бір біріңе айдар тағып бұл енді ұят нәрсе мысалға енді болар іс болды мысалға қанша мен ә, айттым ай, қатты да айттым мысалға импичмент жариялаңдар деп ал енді ә, бәрі ұмыт қалды далада қалды мысалға енді ол белгісіз уақытқа қалды мысалға мына тоқаев тұрғанда бұл назарбаевтың жүйесі де назарбаевқа да басқаларына да ештеме істей алмайсыңдар қазіргі кезде назарбаевпен күресу емес тоқаевпен күресетін уақыт назарбаев ол уже бейшара болып отыр ол үйінен шыға алмай қалған біреу үй қамағында отырған оның қолынан қазір түк те келмейді ол бір жүрген бейшара қазір сонда да бәрін сол не қылып отыр дейді олар бір біріне байланып отыр енді осы енді көп сөйлепті те керек емес деп ойлаймын сайлауға енді қатысыңдар бақылаушы болыңдар және де әрбір мысалға болаты болсын болаттың жақтастары бар басқа да ана неше түрлі азаматтар бар ғой мына қазіргі кезінде оппозицияда болған Жақиянова бар тағы қайсы ә, неше түрлі қазір олардың тек аттарында атамай ақ қояйыншы бизнесмендер солар осы неге ақша бөліңдер осы кімдерді оппозициялық кандидаттарды қолдаңдар солардың төңірегіне жұмыс жасайтын бақылаушыларға көмек болсын ең болмаса қайталап айтайын жол пұлын ә, тамағын ә, тағы да ескерте кетейін осы референдум жазда жасағанда мен айтып едім ана не бар ғой бір орыста мақал болған ғой бар ғой енді лучше меньше да лучше дейді сапасыз көптіктен ана сапалы аз, аз дүние артық деген мына нелерге ана бақылаушыға жоқ дегенде екі бір бірден болмайды әйтпесе үш үштен болған дұрыс ол бір ана сайлау учаскесінде үш бақылаушы болса ол әртүрлі ұйымнан бұл мысалға мұқалмас немесе тәуелсіз бақылаушы немесе жел тоқсан, тағы біреуінен болса оның не себепті мен оны айтып отырмын үш бақылаушы қол қойса оны сотқа беруге болады дәл сол сайлау учаскесінде ә, бұзылған фактілерді келтіріп үш адам қол қойса оны соттасуға болады сотпен жеңіп алуға болады сол жердегі бүкіл нәтижені жоққа шығаруға болады ана ә, сол жердегі сайлау комиссиясының бастығы кәдімгі басымен жауап береді сотталады ары беріден кейін сол себепте үштен болу керек үш үштен ә, жүз пайыз барын қамтимыз деген не болма қажет емес негізі ең басты ірі ірі қалалардың бәрін қалай осы референдумда президент сайлауында алматы несін көрсетті ғой сондай нәтижеге басқа да қалаларда жетуге тырысу керек қой а бірақ былтыр алматыда референдум кезінде соттың біреуісін де жеңіп ала алмады ғой себебі ә, ақты дұрыс толтырылған жоқ куәлер жоқ ал үш адам болса ол факты, ол куәлік соны да естеріне салып қойғым келеді осымен эфирімді аяқтаймын қош сау болыңыздар комментарийларыңызды жазыңдар одан кейін лайктарыңды қойыңдар мені өте жиі бұғаттап эфирге шығартпай қойып жатыр қазір ондай мүмкіндігімді шектеп ана өткенде ағылшын парламентінің делегациясы келгенде э, төрт э, үш рет э, бұғаттады одан кейін төртінші рет бұғаттағаннан кейін нені қосуды қойдым мысалға интернет жақсы ұстап тұрған жердің өзі осындай бұғаттайтын нелері құрылғылары болу керек екен сол енді лайктарыңды қойыңдар соған шақырамын қош сау болыңыздар